σου φωνητική έντολη. Το πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλόρινα διοργανώνει τον δεύτερο περιφερειακό διαγωνισμό ρομποτική Δυτική Μακεδονία. Με το διαγωνισμό δίνεται τη δυνατότητα σε περισσότερου εκπαιδευτικού και μαθητέ να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο τη εκπαιδευτική ρομποτική. Κάναμε έναν διαστημικό εξερευνητή που εξερευνεί τον πλανήτη Αφροδίτη. Η αποστολή του είναι να συλλέξει όσο, όσο το δυνατόν περισσότερα αντικείμενα μπορεί χειρίζεται ε, μπορούμε να το χειριστούμε με πολλούς τρόπους. Ε, πρώτος είναι ο αυτόματος, δεύτερος είναι με το τηλεχειριστήριο και ο τρίτος είναι με τη, ράβδο, με τη ράβδο ανείχνευσης. Το θέμα είναι ο γαλαξία μου και έχει στόχο να δώσει την ευκαιρία σε παιδιά και δασκάλου να αναπτύξουν το ταλέντο του, τη φαντασία του και τι επιστημονικέ του δεξιότητε για να, σχεδιάσουν, να δημιουργήσουν μια ολόκληρη ρομποτική κατασκευή μοντέλο η οποία θα προσωμιώνει τον γαλαξία. Έχουμε κάνει ένα διαστημόπλιο ε, που πάει στο διάστημα και θα βγάλει φωτογραφία έναν εξωγήινο. Μου άρεσε πολύ η κατασκευή μα και ελπίζω να το πάμε όσο καλύτερα γίνεται. Ευχαριστώ. Θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή με κριτήρια την σύλληψη τη ιδέα, του αυτοματισμού και τη ρομποτική κατασκευή, τον εικονικό κόσμο τη παρουσία.